боже, тревога. Это ядерная тревога. У нас в городе почему-то тревога началась. Блин. Я не буду сейчас надо был в бункер бежать. Всем пока, с вами был Экстрем Прогресс. Сейчас же я буду в бункер спасаться.